hi ha una cosa segura, que tu has d'anar sempre al teu ritme, no pots intentar anar al ritme que van els demés. I el control que has de tenir a tot el teu voltant, els que venen, els que van, els ocells... <laughs> jo és que no vull caure, o sigui, que pot passar per culpa d'altra persona o el que fos, sí, però si és per mi, que no. Sempre em compta les dones veiem més el perill, no? És com que a l'adalantar, si no ho veus clar, no adelantes. Jo sóc així. Jo sí, aunque vingui el cotxe de cara, jo sí no, no ho tinc clar, ja pot haver línia discontínua i amb visibilitat que si no ho tinc clar no, no adelanto. Fes de la teva ruta la ruta més segura.